juste euh, euh, comme contexte, par rapport au sujet qu'on veut aborder ici, euh, le fait que en Europe en particulier, depuis les années 60, s'est mis en place petit à petit une sorte de résistance au récit, comme si la fabrique de, de comme si la fabrique de récit avait quelque chose de d'un peu vulgaire, et ce, dans un monde qui était dans une confiance forte dans, dans, ses, perspectives, dans ce, que, le monde allait ouvrir. La question centrale pour nous, c'est euh, on a changé de contexte, euh, on, est, bien loin de cette époque de confiance absolue dans les perspectives qu'ouvraient nos mondes. Euh, la fabrique du sens est devenue quand même très problématique en Europe, mais partout ailleurs. D'où la, question de, revenir à qu'est-ce que c'est que fabriquer du récit et ça sert à quoi chez les humains. Euh, voilà, question pour nous centrale et question que, doivent aussi se poser euh, les, scénaristes, les fabricants de récits, euh, avant de, de, avant d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils se mettent où dans le monde pour agir comment sur le monde. Peut-être que j'attaquerai, comme le suggère Antoine, en fait, euh, peut-être faire alors une analyse historique, sans tomber dans l'analyse qu'a fait mhm. du commerce non plus, comme a dit Pierre. Euh, effectivement, crise du récit années 60-70, euh, qu'on retrouve dans ce qu'on pourrait appeler l'intelligence française et qui est à plusieurs endroits de, de la culture. Euh, euh, c'est dans le cinéma, c'est aussi dans la littérature. En fait, c'est le nouveau roman, hein, le roman euh, non narratif, c'est le prototype même. Et effectivement, comme l'a dit Pierre, certainement pas un phénomène qui est d'amplitude mondiale. Euh, extrêmement européen, peut-être du Sud, les Français pensant que c'est arrivé partout parce qu'on se pense comme universel. Euh, de l'influence, moi je connais un peu la culture espagnole, il y a eu une influence en Espagne, mais elle reste marginale puisque l'avant-garde euh, cinématographique espagnole est totalement marginale dans le système franquiste. Mais il y a par exemple, j'ai un collègue qui a travaillé sur ce qu'on appelle l'école de Barcelone, qui est complètement tournée vers le, nouveau cinéma français et qui effectivement fait des films explicitement pour détruire le récit cinématographique alors, ce qui est intéressant, c'est que les directions sont pas tout à fait... Enfin, si, d'une certaine façon, les directions sont un peu les mêmes autant en littérature qu'en cinéma, c'est-à-dire qu'en refusant le récit, on peut développer sur les raisons idéologiques, il y en a beaucoup, on en reparlera, je pense, au fur et à mesure de ça, justement, quand on a la fonction sociale. Mais euh, du point de vue esthétique, euh, ce qui se passe aussi, c'est... Euh, les créateurs vont réinterroger le média dans lequel ils créent, c'est-à-dire... Euh, les gens du nouveau roman disent « nous, on raconte pas on fait de la littérature. Et c'est les fameux aussi discours de Roland Barthes sur que, va devenir la littérature, est-ce qu'elle va disparaître, etc. Les gens disent on fait de la littérature, nous on, met en avant l'écriture, en gros presque le style, on pourrait dire, avec des mots vieilles, euh, vieilles traditions d'analyse littéraire, et on, on raconte pas forcément des histoires. Et au cinéma, en fait, c'est quoi ben, Les gens disent on fait des images c'est le, le, primat de, l'image et, on met en avant, mais qui effectivement aussi sera raconté dans le cinéma, le, montage, le cadrage, la profondeur de champ, euh, le son, euh, pour un peu essayer de démonter, de montrer l'envers du décor et, de réfléchir sur ça en fait. le, récit devient une sorte de parasite dont on se débarrasse parce que c'est le premier truc que voient les gens peut-être et, et oublie que euh, les arts sont aussi des artifices, enfin donc il y, a ce côté-là dans, le, refus du récit. Et après, il y a l'autre qui est beaucoup plus idéologique euh, et, qui est peut-être, euh, je ne sais pas, la façon dont on a digéré la propagande euh, de la Deuxième Guerre mondiale, où les gens étaient, se rassemblaient autour de grands récits que, dont on peut considérer que certains ont mené à, leur perte. et le, bouquin qui est illustratif de ça, c'est le bouquin de Jean-François Lyotard sur la postmodernité, en fait. Il dit c'est l'effondrement des grands récits. Euh, lui, quand il écrit, c'est dans les années 70, donc il ne sait pas par quoi ça va être euh, remplacé. Et euh, en fait, les États-Unis récupèrent la fameuse French Theory pour la refabriquer dans la communication politique et eux raconter des histoires. C'est ce que dit Christian Salmon dans le bouquin de 2006 sur le storytelling, mm. en disant en fait il récupère <laughs> toute la théorie, le structuralisme, Barthes, etc. pour s'en servir idéologiquement un peu à l'envers. à partir de Reagan, il dit ça, ça commence où vraiment on fabrique tout un récit politique. Et Salman est même assez désabusé parce que le dernier bouquin qu'il a écrit, qui est de 2018, je crois, l'ère du clash, il dit mais là, en fait, euh, bon, il est quand même très centré sur l'exemple euh, des États-Unis. Il dit là, ça y est, on n'est même plus au storytelling, tout a disparu, c'est l'ère du clash, euh, c'est Twitter, donc c'est comme à la bourse. Il y a un tweet en début de journée, de Trump. <laughs> enfin, bon, évidemment, c'est le, prototype. Euh, il y a une cote, hein, il retweetait, machin, le, principe du twist, il n'y a, pas d'histoire, en fait. C'est un propos, c'est retweeté, il y a une cote, et le lendemain, en fait, plus personne n'en parle. Et on repart de nouveau sur un, autre truc. Et ce qu'il avait identifié, lui, dans le storytelling, il disait, effectivement, ça remplaçait les grands récits, parce que les gens ont besoin que le monde soit mis en forme. Sinon, il n'a pas de sens. Et il y a peut-être, comme tu disais aussi, euh, dans l'abandon euh, du récit, peut-être chez les artistes dans les années 70, le fait que le récit du futur, c'est la science qui s'en est emparée. Il semble un peu inéluctable, il est euh, euphorique, on va se développer, etc. Puisqu'il faut arriver après la crise prétorienne pour qu'on commence à entendre les voix, on fait la candidature de Dumont ou des, choses qui disent ça va pas. et donc on a laissé le, récit du futur à la science, les arts ont laissé le récit du futur à la science, faut pas oublier quand même, les arts avec quand s'étaient emparés du récit du futur dans les années 20, dans les années 30, euh, tout ce qui, est la, partie euh, futuriste, euh, le, comment représente la vitesse, les travaux de Poincaré qui inspirent les cubistes. Et, puis là, non, on laisse tomber et puis on laisse le futur à la science. Qui, raconte, qui dit ne pas raconter des histoires, elle met des chiffres en perspective, etc. C'est-à-dire un monde qui est devenu des données et plus du récit, en fait. Et, nous, on fait la même chose du côté de l'art. Voilà, bon, un gros trait. Et historiquement, la, euh, suite bah, la suite, historiquement, c'est juste comme tu as dit. Euh, du coup, il y a, euh, au moment où il y a une sorte de crise de, conscience du, modèle, du modèle de production, qui, qui, a maintenant, on va dire, une vingtaine d'années, bah, on se repose la question de d'où on vient. Donc, on essaye de reconstruire l'histoire, il faut raconter, et surtout où on va. Euh, et actuellement, il y a des récits alternatifs de où on va. Et euh, on continue à se dire on va les construire avec les données, mais finalement, on se rend compte que c'est des données qui sont extrêmement éloignées, puisque euh, ce qui est intéressant dans le rapport du GIEC et qui nous parle à nous, c'est ce qu'ils appellent eux les scénarios, en fait. Mais qui donnent, alors, ça, dépend des années en réalité de qui les dirige, les, rapports. Il y a des années où, oui, les scénarios peuvent être catastrophiques ou pas, mais en fait, c'est la façon dont c'est rédigé. Est-ce qu'ils sont euh, possibles à temps euh, est-ce qu'ils ne sont pas possibles, enfin à temps de etc. Avec cette idée de maîtriser le futur en fait en, en racontant, donc de ne pas être angoissé euh, par le temps, le temps qui va passer. Parce que le récit n'a rien à faire avec le présent. Le récit, soit il est tourné vers le futur, soit il est tourné vers le passé. Mais dans le présent. Alors il sert dans le présent, mais euh, il raconte quelque chose qui s'est passé. Forcément, il y a toujours l'antériorité. Peut-être euh, que tu pourras nous en parler du point de vue euh, linguistique, parce que ça diffère un peu en fonction des langues. Ou alors il est tourné vers le futur. On raconte ce qui va se passer, ce qu'il est probable qu'il se passe. Et on essaye justement de cadrer le présent, le cadre avec ça, c'est-à-dire une guerre commence, un phénomène commence. Mais en fait, on essaye de le mettre en récit pour le maîtriser du point de vue de l'imaginaire, parce qu'on se dit, il va arriver ça. Quand vous utilisez le concept de récit, là, vous voulez dire à minima des événements oui, c'est-à-dire euh, le, principe, la, mise en récit, on revient à la vieille théorie structuraliste, il y a récit à partir du moment où il y a rupture d'un équilibre. Euh, c'est le truc, ça commence avec propre, ça a été repris, euh, mis sous différentes façons. ce que disait, pourquoi racontons-nous des histoires Jérôme Brunner dit, ce qu'aime le moins <laughs> l'être humain, c'est l'imprévu. Mais il dit par contre, il veut bien vivre l'expérience de l'imprévu par la fiction. Mais quand ça arrive dans la vie, euh, dans la vie courante, l'imprévu, il faut de suite savoir ce qui va se passer après l'événement imprévu. En fait, donc avoir le, scénario. Et par exemple, ce qui peut angoisser les gens euh, dans le cadre d'un accident industriel, c'est de leur dire euh, « il ne s'est rien passé ». Parce que non, les gens ont conscience qu'il s'est passé quelque chose qui était imprévu et que donc il faut leur donner les scénarios de après, etc. D'abord, avant de dire ça ne va plus arriver et pas leur dire c'est rien passé. Puisqu'il s'est passé quelque chose en fait. Et, ils sont engagés dans une explication narrative. ils vont chercher un sens à ce qui s'est passé et surtout à, maîtriser le temps qui va venir après l'événement imprévu. Il y, a ça qui est contenu dans, le récit en fait, c'est maîtriser l'imprévu dans la chaîne temporelle. Le fait que la langue justement évite de, de se situer euh, par rapport euh, au réel. Ce que je veux dire, c'est que quand vous utilisez, euh, je ne sais pas, par exemple, pour prendre un exemple très concret, l'imparfait en, français, l'imparfait en français, c'est un temps du passé. Donc normalement, ça devrait dire des choses qui se sont passées. Bah non, pas du tout. Euh, l'imparfait, ça sert à plein de choses. En particulier, ça sert à faire des récits imaginaires. Et ça sert même à faire des récits futuristes. C'est-à-dire, quand vous regardez euh, un truc de science-fiction, il est écrit à l'imparfait. J'étais dans la planète machin quand tel événement est arrivé, etc. C'est-à-dire qu'on a la langue, c'est une façon aussi, enfin la, façon dont la langue nous permet de, construire euh, une, réalité, c'est de la de l'extraire finalement du, réel, du, vrai, euh, pour euh, la mettre dans une, dans une espèce de perspective interindividuel, c'est entre, entre les gens avec qui on parle, euh, qui, qui, va, qui va euh, euh, être situé exactement là où nous avons envie qu'il soit, <laughs> et pas du tout en fonction d'une pression qui serait le vrai, le réel, etc. C'est très difficile de dire ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Je suis obligé de dire, mais c'est la vérité vraie. <laughs> Enfin, on est obligé d'insister énormément pour dire, attends, je ne suis, pas en train de, je suis pas en train de vous raconter quelque chose simplement pour que, pour que ça soit soit entre nous. C'est quelque chose qui est un rapport avec la réalité. Et même le vrai, euh, c'est compliqué. En, euh, la langue a du mal à, se situer dans le vrai. La preuve, c'est que par exemple, quand je, fais une métaphore, ben, je veux dire que c'est vrai. Je veux dire, vraiment, ce, ce type, c'est un vrai ours. <laughs> C'est justement pas un ours, c'est pour ça que c'est un vrai ours. <laughs> vous voyez, le, voyez le, rapport, on est, on est tout le temps en train de construire quelque chose euh, dont le seul but, à mon avis, c'est effectivement euh, de partager, c'est-à-dire que euh, entre ceux, celui qui parle et enfin, entre les interlocuteurs, il y a euh, la, la, langue permet de partager quelque chose qui normalement reste dans la subjectivité de l'individu et qui là tout d'un coup devient intersubjective. Donc le fait de pouvoir partager ça, ça permet effectivement de se rendre compte qu'on est tous les deux des humains, qu'on qu'on a tous les deux des, euh, des sensations, de couleurs, de douleurs, de, tristesse, de joie, de jouissance, qui autrement ne sont pas euh, communicables. Hein. On peut penser qu'on est les seuls à souffrir de cette façon-là. La langue permet tout ça. et euh, on peut même penser que c'est sa fonction première. Et donc si cette notion de partage est essentielle et si les récits servent à se donner euh, une perspective sur le passé, mais aussi une anticipation de, ce qui va venir, du futur. Est-ce que, est que, ce partage il concerne exclusivement euh, justement une histoire qui est déjà passée ou un destin commun d'une société ou d'une communauté Est-ce que c'est est -ce c'est la fonction de ce partage à votre avis alors bon, il euh, faudrait, développer longuement, <laughs> mais je pense que d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le récit en tant que tel, c'est-à-dire donc raconter une histoire, c'est-à-dire se faire en gros, faire, faire dérouler le temps euh, devant nous. Euh, ça, c'est une fonction que la langue fait merveilleusement bien, hein, et c'est très très difficile de le faire autrement <laughs> que par la langue, avant qu'on ait eu le cinéma, qui est quand même relativement récent hein, dans l'histoire de l'humanité. Euh, le seul moyen de, faire passer le temps devant soi, c'était le langage, hein, il n'y en a pas d'autre. Euh, regarde les, tableaux, euh, ils sont fixes. La bande dessinée a essayé un petit peu euh, depuis euh, les, premiers, les premières tapisseries de Bayeux, <laughs> des choses comme ça, a essayé de faire dérouler le temps, mais comme c'est que des, plans fixes, hein, ça va pas très bien. Alors que la langue, elle, se déroule. dès qu'on dès parle, dès qu'on raconte, il y, a le temps qui passe hein, dans le récit. Euh, donc voilà, donc l'idée d'un récit, c'est donc qu'il y a du temps qui se déroule, il y a des acteurs, des machins. Alors la question qui se pose, et c'est, euh, <laughs> je crois que c'est, euh, cette remarque toi Marc qui peut peut-être le, mieux répondre, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin tout le temps parce que je, suis d'accord qu'il doit y avoir historiquement des périodes où le cinéma, ou le roman, ou telle ou telle forme d'art a essayé de se dégager de ça. mais fondamentalement, je ne suis pas sûr que dans la, dans la population, tout ça, ça, ça, ait vraiment changé. Euh, on a toujours besoin de se raconter des histoires. On raconte son histoire. Euh, c'est assez marrant, il y a un, de mes collègues, Jean-Louis Dessal, qui a travaillé comme moi sur les questions d'origine du langage et qui cherchait à savoir finalement à quoi sert le, le, langage, donc qu'est-ce qui se passe dans les conversations. Et lui, il, il trouvait que la chose la plus importante dans les conversations, c'était euh, le fait de donner une information justement qui était inattendue. Il disait, voilà, lui il prenait des un micro et puis il allait dans des, euh, dans des euh, restos où il y avait six personnes qui étaient en train de manger et puis qui se parlaient, etc. Et, il, a, mesuré le temps que les gens mettaient à dire des choses. Et qu'est-ce qu'il disait Et il dit, ben voilà, dans, dans ces restos, c'est incroyable. Chaque fois que quelqu'un prend la parole, c'est pour dire quelque chose dont il pense que ça va être intéressant. Et qu'est-ce qu'il pense -ce qui est intéressant C'est quelque chose d'inattendu. Par exemple, s'il dit euh, Ah ben tiens, c'est marrant, euh, la table est recouverte d'un papier euh, blanc les gens vont le regarder en disant bizarrement Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là <laughs> Bien sûr, ben ça, on ne dit, pas des choses banales sur ce qui, ce qui est vrai. En revanche, si vous pouvez dire, euh, oh là là, euh, en me levant, euh, en sortant dans la rue ce matin, il y a eu un accident effroyable, trois, trois bagnoles qui sont rentrées dedans, etc. Et que, et que j'ai assisté à ça, ça est une information intéressante. C'est de l'inattendu, c'est quelque chose qui ne se produit pas, tout, dont la probabilité est extrêmement faible. Et donc lui a fait toute sa théorie sur <laughs> l'origine du langage à partir de là en disant voilà, on s'est mis à parler pour dire des choses qui, n'étaient qui étaient inattendues, donc donner de la vraie information aux autres et en donnant de la vraie information aux autres, du coup, notre statut social euh, pouvait monter dans le groupe euh, euh, parce qu'on on, était apporteur de, de, quelque chose que les autres n'étaient pas capables de, de nous donner. Bon. Puis moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'étais pas d'accord avec lui pour des, pour, des raisons euh, plutôt de linguistique qu'autre chose, mais euh, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est normal. Il va dans les restos et là, il voit des groupes de gens. Mais est-ce qu'on parle tout le temps dans des groupes de gens Non, on parle le plus souvent euh, à deux, à trois. Et qu'est-ce qu'on fait quand on parle à deux, à trois que, fait, que, font les amis quand ils se rencontrent. Ils racontent pas des choses inattendues, ils racontent leur vie. Et, je je sais pas, euh, une femme qui va raconter à son ami que voilà, pour la énième fois, euh, son mec a fait ceci, qu'il y en a marre, que pourquoi il le fait, et qu'elle elle a fait cela. on, on, va raconter des éléments de sa vie qui ne sont pas du tout inattendus <laughs> pour l'autre, mais qui sont passionnants. Pourquoi Parce que au cours de ces récits, ce qui se, me semble-t-il, ce qui se joue, c'est la façon de se comporter dans le monde, hein, la façon de se comporter socialement, en tant qu'individu, parce qu'on est tout seul, euh, sinon on est tout seul à avoir à prendre en permanence des décisions euh, euh, pour qui je vote, mais aussi est-ce que, est que je reste avec ce mec, est-ce que bon, toutes ces questions là on est tout seul. En racontant des histoires, que ce soit les siennes, que ce soit celle d'une amie euh, que l'on a, que l'on connaît tous les deux, que ce soit un roman qu'on vient de lire, ça se fait aussi beaucoup. Hein. les gens racontent les films qu'ils ont vus, les, romans qu'ils ont. Pourquoi Eh bien, pour partager les jugements que l'on peut avoir sur le comportement de, ces héros qui, étaient dans, ça. Et ça, je pense que c'est extrêmement euh, fondamental dans les sociétés humaines pour euh, construire des comportements sociaux cohérents, qui soient, je peux, pas dire qu'ils soient bons ou mauvais, mais qui soient cohérents, et qu'à un moment donné, on, on, fonctionne un peu tous dans le, dans le même sens. Marc, du coup, euh, pour revenir à la question centrale pour nous, enfin pour, on y est déjà là, hein, mais <clears throat> euh, le, récit fictionnel, est-ce qu'on en a besoin et pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin La question un petit peu vertigineuse, excusez moi de la poser. question vertigineuse. <laughs> Bah, tu ne peux pas repartir des, notes euh, que, vous avez passées. Euh, le récit fictionnel, alors ce moment-là fictionnel, pas de l'expérience euh, personnelle, comme effectivement une, une, façon confortable de vivre une expérience que, qu'on ne vivrait pas dans la vie, euh, dans la vie quotidienne en fait. Et c'est-à-dire de la vivre euh, une expérience sans prendre de risques. Et en même temps, tout en étant sur ce système de feintise qui est euh, de faire comme si. Donc d'accepter qu'évidemment quand on va quand on rentre dans le cinéma, on va voir un récit de fiction. Donc, euh, enfin, on va voir, écouter, euh, je ne sais pas quel mot employer, mais être le, spectateur d'un récit de, fiction. Et donc, on accepte que c'est de la fiction, en fait, en rentrant, parce qu'il y a aussi tout un dispositif autour. On est dans une salle de cinéma, euh, etc. Tout, ce dispositif-là qui est culturel. Qui, donc, c'est le dispositif culturel qui te dit c'est de, la fiction, en fait. Et donc, je vais avoir cette expérience, c'est-à-dire je vais vivre émotionnellement ce que, pas, ce que je vais pas, ce que je veux pas, euh, vivre en vrai. Parce que ça peut être que je peux pas et ce que je veux pas. Ça, ça dépend du type de film. Bah, donc un film d'horreur, euh, par exemple, ben, peut-être je veux pas, <laughs> plutôt que je peux pas, comme un film de vampire, qui peut être sur les deux registres, euh, même si c'est pas clair. Et en fait, essayer de vivre cette expérience comme ça, une sorte, pas par procuration du tout, hein, c'est-à-dire vivre l'expérience en même temps, et en même temps tout en n'étant pas en danger, on va dire, physiquement. Il y a, cette idée-là. Mais qui rejoint en fait euh, ce que disait Bernard, c'est-à-dire euh, le récit de fiction a ce statut euh, de, lier la, communauté en fait en mettant en scène ses interdits, par exemple. Et donc on va pouvoir vivre tout ce qui est interdit sans avoir commis, sans avoir enfreint les règles, par exemple. Donc, ce qui montre l'intérêt euh, des scénarios qui mettent en scène des méchants, euh, des jeux vidéo aussi, on a le droit de faire ce qu'on veut, euh, etc. Et, donc une expérience par, la fiction et avec un retour à la normale à, la fin. même si le méchant n'a pas été forcément châtié à la fin de la fiction, la fiction se termine. Et on fait la part entre ce qui relève de l'imaginaire et de la règle sociale. Donc en groupe gros, peut-être cette idée-là. Quoi. Il, y a cette, histoire de Johan Breckman, euh, donc philosophe flamand euh, euh, qui qu'on espère avoir avec nous bientôt, qui qui définit le, récit de fiction comme étant un simulateur de vol. Mm. l'équivalent d'un simulateur de vol pour préparer à, l'existence. Donc évidemment nécessaire par définition. Les récits pour les enfants, le monde psychiatrique, effectivement, souligne à quel point la fabrique de récits, c'est se préparer aux expériences qu'on aura à vivre. Euh, mais, c'est plus globalement, selon lui, pour l'être humain euh, adulte, euh, le fait de se préparer à des situations du vivant et, de, manière à, être en mesure de se déterminer lorsque la situation arrive, préparer sa, propre projection dans, cette mm. situation-là. Le récit, il n'est jamais en crise. En fait, on passe notre temps à créer du récit à part d'événements et encore plus à partir d'événements, encore plus dans le cinéma où le cinéma il fonctionne vraiment sur cette idée du hors-champ. Quand on voit un film, on accepte qu'on nous montre des, des, scènes, des cadres, avec plein de choses qui se passent autour, plein de moments qui, ont été, euh, qui se sont déroulés avant ou après et qu'on ne nous montre pas. Mais du coup, ce qu'on fait au cinéma, surtout quand le film est bon et que justement tout ne nous est pas dit, c'est de reconstruire ce qui s'est passé, de reconstruire une chaîne d'événements et donc de créer du récit à partir de fragments. Donc le récit, il est, qu'il soit en crise ou pas, enfin, il n'y a pas de... Nous, notre façon d'interpréter des images, c'est de créer un lien, c'est de créer un récit à partir de ces images, de toute façon, peu importe la façon dont elles nous sont racontées, ces histoires. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a toujours récit de toute façon. Que nous, on passe notre temps à, reconstruire du récit à partir d'événements. C'est-à-dire notre façon de, créer une continuité, euh, de créer une logique. Tu veux dire interpréter Ouais, notre, notre façon d'appréhender les choses, c'est de construire une histoire de passer, de, qui nous permettent de passer d'un événement A à un événement B. C'est notre explication, notre explication du monde. Pour moi, elle est vraiment de l'ordre du, du, récit de, de, cette, euh, de cette fonction narrative, ouais, de raconter une histoire qui nous permette de comprendre comment on en arrive à un point. En fait, euh, c'est pas tant euh, dans l'idée de propre en fait, c'est propre, il a été instrumentalisé ensuite, euh, parce on a fini par, le. enfin lui et les structuralistes, on a fini par les transformer en manuel euh, d'écriture. Euh, ce ce dicte propre, c'est pas des règles, c'est l'observation d'un corpus dans mm. lequel il trouve des récurrences, et il écrit bien que c'est valable pour le conte russe. Et en fait, il ne faut pas se méprendre sur l'idée de base du structuralisme. Alors après, le structuralisme a réfléchi lui-même sur ce qu'il était mais par exemple le structuralisme aussi chez Lévi-Strauss, euh, partait d'une démarche humaniste qui voulait montrer justement qu'il n'y avait pas de différence de hiérarchie entre toutes les, euh, cultures. Et que donc en fait, euh, les invariants, c'était une façon de montrer que toutes les cultures étaient équivalentes, qu'elles plaçaient les mêmes grands problèmes, alors qui devenaient structuraux du coup, mais que chacune avait une façon totalement originale de le traiter. Quand on raconte des histoires des enfants qui sont petits, euh, en fait, quand ils sont tout petits, la question qu'ils posent en premier, c'est celle du temps. Parce que quand on commence une histoire, ils demandent et après. Donc et après, après, après. Et en fait, il y a beaucoup de récits enfantins qui ne sont que sur la consécution. Il ne se passe pas forcément quelque chose. Et c'est le, fameux récit de la promenade, en fait. La, promenade, c'est un petit cochon qui sort de chez lui, puis rencontre un lapin, un renard, un cerf, un machin, et après il revient à la maison. Il n'y a pas de drame, il n'a pas perdu ses parents, etc. Et en fait, euh, la deuxième question qui, en théorie, pour les psychologues développementaux, euh, est placée en second, c'est et pourquoi et on retrouve en fait les deux éléments du récit, c'est-à-dire ce que dit Paul Ricoeur sur le récit, c'est replacer. Euh, Paul Ricoeur parle du récit antérieur, hein, donc de replacer son expérience sur une échelle du temps et sur une échelle de la logique. Bah, chronologique, en fait, contient euh, même les deux, mhm. euh, c'est-à-dire euh, les événements, effectivement, se succèdent parce qu'il y en a un qui est antérieur à l'autre et ils s'enchaînent, mais il dit la tendance de l'être humain, c'est de vouloir les articuler entre eux par des causalités, en fait. Et il se passe ça parce qu'il se passe ça. Et quand justement tu parlais de reconstruire un récit, évidemment, on ne peut pas <laughs> tout donner au spectateur. Le, le principe du cinéma, c'est celui du rapport au temps, hein, c'est-à-dire je raconte, si on se met du point de vue, euh, je raconte en 90 euh, minutes euh, une vie, 50 ans, 30 ans, 10 ans, avec cette réflexion qui n'a pas échappé, mais on l'a plutôt dans la série, vous savez, le, temps à l'échelle 1, c'est-à-dire je raconte à une heure et demie ce qui s'est passé à une heure et demie. c'est très dur, hein, la, réflexion peut-être sur le plan séquence, etc. Mais donc il y a forcément dans le récit ces ellipses-là. Et elles sont confiées à quoi ben, Comme tu disais, à la capacité de reconstruire, à mettre des causalités là où il n'y en a pas, à évacuer des scènes qui n'y sont pas, on ne les a pas racontées parce qu'il euh, ne se passe rien en fait. Donc euh, voilà, que le personnage, il ouvre une porte, euh, et puis au plan d'après, ben, il est déjà dedans. On n'a pas mis le morceau où, il marche. Mais la littérature, c'était posé le même problème. Dans la littérature anglaise, il y a le, roman La Tristan Shandy, où le personnage <laughs> réfléchit sur le fait que s'il veut raconter sa vie, il ne peut pas la raconter entièrement dans tous les détails, parce que s'il raconte tout, il passe son temps à écrire, et donc il ne peut pas arriver à tout raconter, sinon il va, il va finir par raconter qu'il est en train d'écrire. <laughs> Et donc il y a ce traitement du temps, en fait, avec toutes les figures, alors là qu'on retrouve dans les manuels ou dans les travaux de Metz ou de Genette pour la, littérature, l'ellipse, le résumé, euh, la, dilatation du temps, c'est-à-dire euh, traiter euh, plus longtemps ce qui dure moins longtemps, etc., toutes ces, ces figures-là. Et donc cette idée de remettre, alors chez Ricoeur c'est très présent, vraiment remettre en ordre le passé, donc sur une chaîne du temps et sur une chaîne articulée avec les, causalités. Et la psychanalyse l'a beaucoup utilisé, ça en fait, euh, même Lacan qui semblait euh, dans la vague anti-récit, en fait, euh, dans, le, séminaire 17, il dit que la théorie de Freud, en fait, elle est narrative. Donc finalement, c'est un fait de parole, le, récit pour lui. Et il dit ce, ce qu'on étudie finalement, c'est comment les gens donnent du sens à l'expérience en fabriquant un récit. Et il y a eu une période dans la psychanalyse où la théorie du trauma, c'était justement ce qui faisait pas sens pour les gens, et c'était une espèce d'élément étranger qu'ils n'arrivaient pas à raconter, parce qu'ils n'arrivaient pas à le mettre dans un récit pour le faire signifier. Et que donc le trauma, c'était ce que Lacan appelait la mauvaise rencontre, donc qui est vraiment l'événement inattendu euh, par, par, excellence, hein, donc, euh, dont on a eu malheureusement euh, des exemples récents. Hein, le, truc de l'attentat, c'est vraiment ça. Et euh, tu peux regarder, les premiers euh, France 2 avait fait un documentaire qu'on a toujours trouvé euh, juste après les attentats du mois de novembre, qui était vraiment un documentaire qui a été fait dix jours après, hein, avec des témoins. Le besoin de raconter des gens, qui, a de, raconter où ils étaient, d'essayer de, Et, c'est le premier récit en fait qu'on retrouve souvent chez les gens qui ont vécu un trauma. C'est-à-dire d'essayer de s'en sortir déjà en essayant de raconter le, le détail. Et il y a un moment où ça foire. Hein. Ils n'arrivent pas à raconter un morceau du truc c'est je me souviens plus, je, euh, truc, c'est ce qui a été refoulé justement, c'est la mauvaise rencontre possible avec la mort toujours. Hein, donc, euh, ce qui donne une première fonction du récit, euh, pour répondre à la question à quoi ça sert le récit, il y a, le réussir à, digérer. En quelque sorte, oui, aussi. C'est intéressant quand on se penche sur des cultures de voir comment elles traitent leur passé, en fait, la mémoire nationale et le roman national. Ça, c'est des, trucs euh, qui sont absolument passionnants. Moi, j'ai beaucoup réfléchi euh, sur la façon euh, dont la culture espagnole a traité la guerre, hein, la, fameuse guerre d'Espagne, qui a été remportée par un camp. on n'a jamais liquidé l'héritage, en gros, des vainqueurs fascistes, les seuls. Et tout ce que ça pose quand ça ressort, la façon dont on le traite sans vouloir le traiter, tout en le traitant, etc arriver à, digérer, avoir un roman national qui fasse consensus. C'est ça qui est important. On peut très bien avoir un consensus en balayant sous le tapis. Hmm. Les Français euh, sont assez forts pour ça. <laughs> Euh, ou en travestissant le passé. Ou en travestissant le passé, ouais. C'est facile. Hmm. Parce que les cadavres dans le placard, dans le roman national français, c'était la collaboration. Euh, <laughs> il faut attendre les années 80 pour le régime de Vichy, etc. Après, c'est la guerre d'Algérie, qui est toujours quand même euh, pas mal dans le placard. Donc, euh, et euh, effectivement, les, tous les arts narratifs, parfois, ça traite aussi ce, sujet-là. Donc, digérer, fonction numéro un. Autre, autre, autre, digérer un trauma. Oui, oui ça c'est un peu pour les, psychanalystes, puis pour les, à la fois le sujet individuel et le sujet collectif. autre fonction. <laughs> je, vais juste revenir sur un point, c'est je trouve que la distinction que tu fais entre le récit pratiqué par les gens, comme tu dis, et mm. puis les arts narratifs, il y a une distinction importante dans notre discussion parce qu'on peut facilement euh, avoir l'impression que euh, les récits fabriqués par euh, une communauté sont, les récits sont fortement liés ou sont tout à fait les mêmes que les récits créés par les arts narratifs, alors que évidemment il y a des différences, mais la question finalement qui est posée, c'est dans quelle mesure les arts narratifs sont là pour euh, satisfaire ce besoin de récit euh, de la communauté, ou sont là pour interroger ce besoin de récit, euh, le faire bouger, provoquer des choses en fait, oui, il y a, eu, à partir du moment où les artistes, le, cinéma, il naît déjà dans cette époque-là, où les artistes sont libres, sont plus artistes de commande, donc à partir du 19e. Une partie d'entre eux a toujours interrogé le récit qui allait de soi pour tout le monde. Parce que là, en fait, quand on parle du récit national, du, mythe national, c'est un récit qui, lui, n'existe pas, contrairement aux, mythes anciens dont on a des formes narratives, qu'on a considéré qu'elles étaient achevées. Bon, par exemple, les métamorphoses d'Ovide, ben, on considère que ce sont les grands récits euh, de la mythologie grecque. Il est écrit, il y a un texte. Euh, ce qu'on appelle les, récits du mythe national, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas vraiment écrites, que les historiens, les anthropologues essayent de reconstruire il s'inscrit à plusieurs endroits. Sur, euh, on prend euh, le monument aux morts, euh, les, discours officiels à une époque de, commémoration et en gros ce qu'il y a dans les livres dans les livres d'histoire. Voilà, on dit et le on dit le roman national en fait c'est ça. Et donc les choses faciles à voir c'est celles qui sont pas dedans. En fait on dit bah tiens tiens c'est le truc hop c'est le cadavre dans le placard. Pourquoi c'est pas dans le récit national donc il y, a eu, oui, effectivement, par exemple, des, films traitant de, sujets qui étaient dans le placard. La libération de la France par les troupes indigènes donne le film indigène. Tu vois, donc euh, là où euh, on, on, décide de filmer ce qui n'était pas filmé. Et pourquoi ce n'était pas filmé, en fait Ça n'a pas fait l'objet de fiction euh, c'est parce qu'en en fait, on le retrouve déjà dans les archives de l'armée. C'est-à-dire les archives de l'armée, euh, ceux qui sont allés voir les rushs et tout, euh, il y a les soldats indigènes. Mais dans les films qui sont montés, après, ils n'y sont plus. Il y a une réflexion sur la Bible qui m'avait m'avait toujours frappé. C'est un archéologue israélien et un américain qui ont travaillé sur le, sur la Bible. Ça vous dit rien il disait qu'à l'époque euh, où, s'est construite la Bible, donc sans doute vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, euh, il y avait dans toutes les, toutes les sociétés autour il y avait des romans du même type, c'est-à-dire où il y avait euh, effectivement euh, euh, un patriarche, un dieu, et le, dieu était, enfin la tribu était sous la, domination de ce dieu-là, c'était celui-là qui était le bon, et puis les patriarches, il y avait des récits de, ce qu'ils faisaient, etc., exactement comme dans la Bible. Sauf que la Bible, avait une énorme différence par rapport à, tous ces autres récits, c'est que tous les autres récits étaient unilatéraux. Le patriarche était toujours le bon, il avait toujours tout fait bien, <laughs> le Dieu, il était toujours sympa avec son peuple, etc. Et, euh, et, et le peuple en question, il gagnait toutes les batailles. D'accord la Bible, c'est exactement l'inverse. les, patriarches, ils font tous des conneries euh, monstres, et les interdits, les machins. Euh, le Dieu, de temps en temps, euh, il, est très, très, méchant avec son peuple. Il y a des victoires, il y a des échecs. et bon, eux expliquaient en plus que tout cela était dû à, historiquement au fait que la Bible avait été faite pour rassembler des tribus qui étaient en fait complètement à l'opposé les unes des autres, qui n'avaient pas arrêté de se faire la donc il fallait prendre une partie du récit de l'un, une partie du récit de l'autre. Donc tout ce qui était négatif, euh, c'était ce qui venait de l'autre partie, d'accord Quand on parlait du roi David ou de Salomon, c'était parce qu'il y avait deux discours complètement différents et antagonistes. Euh, mais donc ils ont réussi à les réunir. Et en euh, les réunissant dans une même histoire, effectivement, ça a donné quelque chose de beaucoup plus mélangé. Eh bien, qu'est-ce qui est resté dans l'histoire du monde la Bible. C'est à ce récit-là, parce que justement, il avait ce côté de donner un peu de complexité à, l'action qu'on peut avoir dans le monde, à, au récit, quoi, les, récits, narrativement beaucoup plus intéressants, donc une forme d'art qui, est incomparable par rapport au récit, euh, je ne sais pas, qui est finalement entre euh, les, je sais pas quoi, les récits de l'Union soviétique, euh, <laughs> on, va, on va retrouver la même chose, on va le, discours est tellement le même qu'on on peut, le, je pense, le, découvrir tout de suite, quoi, le voir tout de suite. Là, non, on avait un récit complexe et du coup, c'est devenu un récit euh, qui a eu un succès euh, phénoménal.